ndagusuhuza cyane wowe ukurikiranye yero tivi nk'uko bisanzwe uwo mwumva ni papi duhuye n'abasoranga baririmba bacuranga bacuranga gakondo reka dutangire tubumva ese muri bande muturuka hehe bino bintu mwabitangiye muti reka duhere ibumoso bwanjye ndi munyuzanga wa rugango ndi rwamamara indinda zikotaniye umujyi rwa rugamba narukenesheje abanyaginyagira abahizi inkira mugabe bigaga narashwe mu biganza mvunigaju rya munana nduti rwema amahina ndingoga bavuga imbaraga rubabaza ndongozi nduba abatware bakundira kubicyusa dore ko no mu mbuga na nyamisigara na sati intambara umuheto urengera imfura nkorana mu ntoki ubusanzwe nitwa intore bosco ariko icyo ni icyivugo cy'intore eh. ni icyivugo cy'intore Eh, nabanjirije ku kivugo nsoza ku izina ryanjye muratwika koko eh, reka twumve na mugenzi wawe ukurikira ndi icyogere mu ntabaza sinamusa ruzindazi icumu ryacungurewe ku nkiko ndi impambazi maze urugumane rwema rw'abahizi ko hataramye ndishonga rukakarwaho umugeze nk'ubitabara mu gitaramo amatindo wa rwogeza biganama rwa umurinzi wo kurwanamiza umutware ndi gushyira amakenga ati ndengeri yabese amazina yanjye banyita niyo nkuru amani ariko ibyo banzi ku ntore cyane banyita intore ryahamye murakoze cyane aha ndi kuhabona umusore uri kuri sentitizeri niko bayita bayita sentitizeri iyi bayita sentetizera eh. ikaba itandukanye n'icyo bita piyano cyane hari ibyo bakunda kwitiranya n'izi ngizi bakazita piyano ariko iyi ntabwo ari piyano piyano ni cya kindi gifite oke nawe watangiye utwibwira byewe um, amazina nitwa dani uh, piano n'ubundi bakunda kunyita piano nyine kubera ko ari ryo zina nkoresha mu kazi ah, so rero nkaba ncuranga nyine iki gicurangisho cya piano oke oke oke oke gaseke ngutuye uzagapfura ibanga naguhishiyemo ngutekereza ngutekereze dushira y'amata bajya bavuga